Коротше, народ, коротко рибалці, блядь. Переїхали, блядь, з бруча, там не клювало. Приїхали на жванець. Процедура не міняється. Самі бачите. Що значить не клює? Там он, он, ну, Що значить не клює? не ну, клює, так. Да. Процедура помінялася. А ні, точніше рибалка помінялася, а процедура ні. Сидимо, далі ловимо. Андрій Володимирович питається з льоду ловити. По камінь нічого не клює. Блін, стоять, вілочка де моя? Будь здоров, а будь здоров, Санюш. Співали коли це були Здоровецькі. Здоровецькі і хлопецькі. Да, да. Карповецькі, блин, це в нас Карповецькі. Красота. Санечек, де риба? Андрій Володимирович. Більше <laughs> запахи нравиться. Ну, приваблюють. Завжди хоч поплавок. Приблизно. А, бачу. А тут, кстати, глибина десь 2,5 метра є, бля. Походу, мабуть, більше, ніж. Ну, ми зараз закормимо, ну, відрощує каші є. Ну да, да. А, Вась, ми зараз корок так нажаримо, без яєць. Знімемо? А, яйця, блядь, я тушонку, да. тушонку відкрию, да, да, да, да, да, Поняв. Блін, а що ми знімемо це, Сань? Ну, блядь. Блін, Бакулич, краще тобі інженерів чи там Дивись, ми шкурки можемо сюди там до сердельки зняти, Саш таку хуйню. Ну. Не хочу жаль. Опять красота. так треба на рыбалке отдыхать, блядь. Векер. Да, робить, робить. це. Ручкой, ручкой. Ау. Лайки ставить? Буду тебе новый подписчик. <laughs> новий підписчик буде. ляпотіщ. Две. Две, санечек, а ну стоять секундочку. Ну, стоять, стоять, стоять. Не щипли, не щипли, блин. Санек словил рыбу. Крупным планом возьмешь нам большой, казав. А, зря переїхали. сто 100%, Сань, я тут теж перший. Ой, лялька.